E, şu an cumartesi sabahı. Bunu e, mayamızı gördüğünüz gibi çok güzel aktif. Bunu cuma akşamından bir kez besliyoruz. Tekrar aktive etmek için. E, şimdi levanımızı oluşturacağız. E, levanımızı oluştururken mayamızdan 50, e, buğday, tam buğday unundan 50, buğday unundan da 50 koyacağım, sudan da 100 koyacağım. 250 gramlık bir maya oluşturmuş olacağım. E, tabii ne kadar kullanacağınıza göre oranı bozmadan e, bu sayıları değiştirebilirsiniz. E, daha sonra bu oluşturduğumuz e, mayayı beklemeye alacağız ve e, yaklaşık iki katı e, bir buçuk katın üst iki katla bir buçuk kat arası olduğu bir zaman onunla ekmek yapabiliriz. E, şimdi malzemelerimizi hazırlıyorum. Öncelikle mayayı suda çözmek lazım. Daha sonra unları içine katacağım. oluşturduğumuz karışımı hiç topak bırakmadan karıştırmamız lazım. Ee, oluşan bu şeye levan deniyor aslında. Ee, şimdi bunun ee, bir buçuk kat haline bir buçuk katına geldiği zaman e, tekrar dolaba kaldırıp bir hafta bekleyebiliriz. Ama ekmek yapmak istiyorsak işte 1.75 2 e, kat civarında ekmeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Ee, tekrar kabardığı zaman görüşürüz.